Monada bir zahmet

بعد از گیری شیشه ای וואשע בי גאן הוי ביטע надиялиш дасту то сарду дибраф ди чи ба вадаора шикасти дил бозинак хай нак ба даст гида шишаи маяк ту ҳам хуб бозингари ҳамеша дилами пари ту дарёи асори интизори ту мори ту данили маором ту моҳтоби шабои вай дил бозинак хай нак ба даст гиди шишаи маяк